ана аскарова мен мангелина газ талон ба только только талон ба не талонсыз құймайсыңдар ма қаншадан отыр газ старшыларың қайда старшыларың қайда газдың старший кім екен газ құясыздар ма құймайсыздар ма негізі талонсыз талонсыз вообще құймайсыңдар ма таксистер таксистер қалай күн көреді енді соны айтыңыздаршы сіздер мың теңге құйып берейін вообще құймаймыз деп жатыр ғой мына жерде антимонополия не істеп отыр бағаны реттемей сексен бестен әлі баға баға қанша болды алпыс жетеді ғой баға біз оны бір жоқ бастықтарыңызды берші телефонын берші бастықтарыңызды сөйлесейікші жазып берші бастықтарыңыз кесін осы жерге ол бүгін демалыс күні ғой жоқ демалыс күні енді кешіріңіз халық халық қимылдап жатыр ғой халық аштан өлу керек па таксисттер сияқты халықпын сіздер дұрыс сіз мен маған сол үшін бастығыңыздың телефонын беріңізші жатырмын сіздің бұл жерде қатысыңыз жоқ қой сіздерге приказ береді солай қолдан дефициттік істеп жаңағы қолдан жаңа түсіріп тұрсыз мен ютуб желісіне саламын маған дәлел керек та маған қазір анау үкімет басшыларын көрсін осыны көрсін деп жатырмын газ жоқ екенін білсін деп жатырмын енді түсірмей не істеймін енді мен газ жоқ телефон өшіріңіз ешкімге басып телефон а бермейсіздер ма бастықтан телефон жоқ бермесеңіз бермей ақ қойыңыз иә түсінбедім мен қалай сіз телефонмен кіріп оны түсіресіз бастығыңыз кім аты жөнін айтыңызшы аға телефоныңызды өшіресіз жоқ жоқ сөйлеспеймін бастығыңыздың телефоны кім айтсаңызшы вот міне халық ашынып жатыр уже газ жоқ бастығының номері жоқ ешнәрсе жоқ талон дейді барлық жерде газ вообще құймайсыңдар ғой талонсыз иә дұрыс па сіздер таксисттер ма сіздерде талон бар ма талон бар ма видеоға түсіп иә иә вот бардак үкімет басшысы антимонополия не қарап отырсыңдар газ жоқ халық аштан өлу керек па не істеу керек міне таксисттерміз біз келіп тұрмыз или обязательно батыста газ өртену керек па сол кезде ғана сіздер может ес жиятын шығарсыздар или қан шығу керек па өлім шығу керек па не шығу керек айтсаңдаршы не бардак мынау еш жерде газ жоқ құймайды еш жерде мынау бастықтар келмейді үшін коррупционерлер қолдан дефицитті создавать етіп отыр